思思奶奶呢，就是这样一个容易产生血栓的房颤病人，而她又没有规范化的用一些抗凝的药物，所以说心脏产生了血栓。而思思奶奶这一次发病呢，就是血栓脱落到了基底动脉，梗死了基底动脉所供血的区域。而基底动脉供血的区域中间有一个非常重要的中枢神经的组织，叫做脑干。脑干主管的功能呢，包括有意识。 呼吸、心率、血压等非常重要的生命的基础功能。所以说，思思的奶奶记忆动脉被心脏的血栓给堵住了之后呢，就立刻出现了意识不清的一个情况。那么不幸中的万幸呢，也是思思的奶奶呢，很快的被家人发现，并且很快的送到了医院，得到了专业的救治，进行了溶栓、取栓等，很快的急性的血管再通的治疗，才挽救到了自己的性命。 目前呢，也在规范的康复当中。了解更多医学科普知识，请您关注我。